क्या प्रियंका चोपड़ा तलाक लेने जा रही है अखबारों में खबरें तो इसी तरह की आ रही हैं। पता चला है कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस एक दूसरे से खुश नहीं हैं और दोनों ने तलाक लेने का निश्चय किया है एक पत्रिका द्वारा दावा किया गया है दोनों ने पिछले साल दिसंबर में भारत में शादी की थी जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में हिंदू तथा ईसाई रीति से विवाह सम्पन्न हुआ था गॉसिप की रिपोर्ट के अनुसार ओके मैगजीन का यह दावा है कि 36 वर्षीय अभिनेत्री और 26 वर्षीय गायक बहुत तेजी से एक दूसरे के प्यार में डूबे थे लेकिन जब दोनों में वास्तव में एक दूसरे को जानना शुरू किया तो चीजें बिगड़ने